شوف قراض العيد تمام خليك معنا بس العيد من اول ايه عندك ستة عندي ستة شوف الشرطة وعندك وعندك يلا هون الثاني هذه بوت هذول كل اغراض هلو كيتي لسه ولسه عنده شنطه شنطه شنطه حلوه والله فوق منفخه آه. مو نفخه هاي آه، فقاعاتي يلا والله هاي جولة آية خلصنا أروح آه، جولة ثانية للمهند أخونا الصغير عنده مهند أصغر البوطات وعنده كمان بيجي ما حلوة طقمي هاي قميص وبنطلون جينز إيه. ايوه بنطلون جينز وبس يلبسن مش شوي هلا بنروح السوق بشوفكن يا شنو لبسوا عنده بس هلا صدر اسيد اخونا انا عندي بوط مثل ايه وعندي لوزي إيه. لوزي لوزي sport. sport؟ يلا ايوه كنزه وعنده برضه جوز احمر حلو والله هذا المطعم ايوه وعنده عنده طاقية طاقية وعنده أيوة، وهاي نظارات وعندي هاي فقاعات كل واحد عنده فقاعات كل واحد وهلا صار دوري انا عندي بوط يعني مو مثلهم ايه بوط حلو هذا وعندي نظارة هي زهرية وعندي شنطة للعيد كمان سيرة سيرة كلها اليوم أسود إيه. عندها بفرضها أسود وعندي فك معرف كمان وحدة وعندي كمان طوق عن لون البي... عن لون الطقم الطقم وعندي بيت كنزي يعني بتشبهها يعني هي تبعي هي الطقم طقم إيه، طقم وعندي وردية هي عجبتني كثير وعندي بطون وعندي مشقوق عارف شوي إيه، اشتريته مشقوق هذا موضة موضة ايه موضة يعني عند الموضة إيه. ايه والله خلصنا جولة آية هلا بقى بس أخونا شوفوا نطلع العيد شوفوا معاي والله هاي بفطر بيجنا ماركت نايت مو مكنزة هي تشاكي تبع البيجن هو ايوه و هذا بوت بوت هاد ايوه و... ونظارات هذا غرض العيد شوف كل الاغراض شو لابسينهم وشو حلوات وهيك وبعدين لبسنا نروح نشوف كنا كلنا كمان شاورما وقلعة واو كتير حلوات كتير ايه وهلا لازم العيد تبعنا والله رح نروح على المدينة خليكم معانا والله نحن بالباص مع اخواتي توصلنا آية. نروح المدينة يلا يس يلا آية خليكم معاي يمكن شي 10 دقايق ونوصل المدينة بقالنا خمس دقايق تنوصل خليكم معانا وهلا يعني شوفوا عيدياتكم بس عمله باليورو انا عندي 10 5 يورو عشرة 10 يورو كمان انا انا كمان 10 يورو انا 10 يورو هاي هاي رح نشتري فيها شو بدنا نشتري هلا هلا وصلنا يلا هلا وصلنا نحن بالمحطة الله ننزل وعلى السفرة هي المحطة يلا هذا أول باص راح هي المحطة مدينة ورايحين هلا على السوق تحت السوق يلا خليكم نحن بالمدينة وصلنا بس هلا في عالم كثير لأن العيد ولا ايش؟ تأكسي يلا الله لازم ندخل على المدينه ونروح نتمشى يعني يلا شو بدكم تقولوا للجمهور؟ شكرا وصلوا لنا 1000 مشترك في اقرب وقت مع السلامه 2000 والله نحن في داخل السوق وهلا بالمدينه هناك في اغاني والله نحن هلا في المدينه راح نمشي آه نتمشى في السوق انا واخواتي بس يصيروا ايه و... آه، وفي محل جديد فاتح آه، هو محل سوري سوى سوى حفلات هلا يلا خليكم معنا خليكم معنا عم تلعبوا؟ والله نحن بالساحة هاي يا عرش شو عم تسوي عم تمشي عم تلعب <laughs> عم تلعب ترى آية وينكم؟